ada satu acara minggu depan, hujung minggu, hari Sabtu di Georgetown, sempena Georgetown Literary Fest. Jurnal Suara akan ada satu bengkel penulisan pada hari Sabtu 19 hari bulan Disember. Uh, untuk tahu lebih lanjut, boleh ke uh, social media Jurnal Suara ataupun ke Georgetown Literary Fest. Uh, untuk yang nak join bolehlah ada nak kena hantar pembisan sikit dan mungkin kita boleh uh, bincang pembisan tu di bengkel tu lah